Danas u Ravnom selu. U planu je da lovimo Sa nama je naš drugar Pavle. On je došao iz lovačkog udruženja Brus, Koponik, tako da ovo je sigurno za 365 stepeni drugačiji teren nego što je kod njega. U krajnjem slučaju, ajde što nema šume, ali što je sve ravno. Sad, nadamo se da ćemo ga pomučiti ovdje da dođe do svog prvog vojvođanskog trofeja. E sad, dani su pred nama pa ćemo vidjeti kako će nas sreća služiti. Nadamo se svakako najboljem. Vreme je lepo, na samom početku smo sezone, tako da očekujemo dobar lov. Dobro. Ništa, ovo se podešava na to da ti bude do vrata. Znači ćemo malo da ga skratimo. To je otprilike ta visina što se tebe tiče. Kažem, ja sam zakleti čovjek koji puca sa kvadpodima. Znači ovo je sad otprilike nekoj tvojoj visini. Tako. Vole, razume se. Nobleks. ti možda će ovako biti lakše. To je to. Za nošenje, one dve odvrneš i što se tiče izbora oružja, to je valjda jasno. 3 štucko. To pa moraš se kaže odmah. Imamo 10 metaka, treba da ulijemo jednog sandača, ja mislim da je to dosta realno. E, koči pušku i Ostavim metkove ovaj, u fotrolju ili ih nosim sa sobom. Neću ja to sa sobom, za svaki slučaj. Danas nam je stigla roba od Harta, tako da nova odeća za novu sezonu. Nešto malo da promenimo, neke nove modele da probamo, sve u svemu jedna odlična, odlična saradnja koja se evo nastavlja i, i u drugoj godini. Tako da sad ćete imati priliku malo da vidite određene modele, kako stoje, a kada ćete ih na nama bukvalno cijele sezone. Svakako imaju jako široku paletu proizvoda. Hart možete pogledati kod jednog distributera za Srbiju, to je kompanija Greensport. Koji model? Model. 5 non girati il Monte Turco. materiale voi hai messo in lavoro. Ah, vincitore, Zaccapan, che vediamo. No. Sve pomeri, da? Za sada. Ja je que ovu maskiru, to je da nije će biti grof u novom izdanju ove sezone. Samo pogledaj ovo. e, a ove sezone grof u novom izdanju. Sam ne da upucam E, sad nju... Ne, ne, ne tako, ne tako, onako stavi tako i drži cijeli. Ne ti kakva je ovo E, hm? ovo moram sad kupiti. Moram ja uzeti kipa. Ti govorim od početka. Sad ću mi kad gazdi stigne ovaj njegov Mm. Ima proliv. Ništa specijalno sam bojim, će biti sigurno, ali ima loših mnogo od njega, tako i da se popraša. I, I loših i starijih. gosh, Asta srna. škodno, posle par dana prepravi. Mm -hmm. Stavio te prečke. Pardon. rzeczy mi zadowolą, ale meni se čini da je malo uživno. lova srndaća, to je to. Sad lagana večerica, pa napadamo. Potencijalno najatraktivnije vreme za lov. Ili ne. Vidjet ćemo. Blatnjevi ćemo biti, to je sigurno. <laughs> E, malo da pokupi prašinu. Milana. Dobro jutro. Dobro jutro. gosh, this Jesús está vivo. mi tu imali šta da čekamo, trebali smo je zaustaviti vamo dok je bilo na njivi. Od njega je zavisilo. Pa ne znamo da je zaustavi, moramo mi. Pa znamo, ali on nikako nije mogao se namestiti. A pa vidim. Pa šta, boli nisko. A ovako stoji. Vidao sam sve. Dobro. Mi smo to uradili samo sto hiljada puta, on četvrti. Tako da mu je oprošteno. Ajde. nastavljamo lov srndaća. Zbog udara vetra, da budemo ozbiljniji malo danas, 30. skala, što je najbitnije. I ovo je vjerovatno najjači moj već ustale. Nema veze. Izlazak četvrti. Posle dosta neuspešnih prikradanja i nepronalaženja željene divljači, danas se nadamo realizaciji. Sad vidjet ćemo. such a wonderful А, майстър. А, майстър. Ами ще ме пак. Слушай, sad što razvijaš na planinu. Ali pazi, nezgodno sam seo I malo mi pa, radi se. Juče sam bio ono mirniji. Dobro, ali ovdje, si lijepo namestio. Mogu. Kako si sedeo juče? A pa dobro, ali ovako su malo. E? Vidiš, uvijek nalakteš. Hvala. lepo, se namestio na lakti. Ja sam rekao samo bar jednu nogu. Tek na kraju, ovo vidim i odmah cijel šest. Glava mora, ja se bojim. Sve su već su već bile na, na sekunda krenu, ali bukva. Ovo je, bilo slobodno, da osnako ona nije ovdje ono fokusila. Ali one dve na kanalu. One su bile, brati. Ja sam ih već vidio, ovo je bilo rekao na, na milimetar. Hitno napravit ću. Ugasio. Sad sam ja stisao ugasio. Ne znam, znaš što, Sidim koso, a nemam gdje da se, znaš, da smirimo. Ali stiš sebi ga, ne znam ni kako guzica leži. Mislim ti ja ću stisao. Imaš čauru za uspomenu. Čestitamo. Svaka čast Hvala. pitac. ravničarskog. Imaš... Nije to toliko ni bilo lako teško kako smo planirali da ga naučimo, jel? Sad Satkali smo samo četiri dana, da. da nađe sam nađe, tako da mislim da je korektno. 20 godine. Da. A mislili smo da ima jedno 5-6. Vidjeli smo da je zrelo, sad nismo ga najviše gledali kad je odbacio dlaku letos na parenju. Da. Tako da to zna malo da... I ste im se teško prilazilo, nismo ih gledali nikad ispod 300 metara. Vidite koliko je to potrošilo. Prvo slobodili smo ovaj teren za... Da. To je ono, vidiš, on nikad nije bio ništa specijalno, ali starost mu je dala. Tu sad specifičnost. E, to volim kad tako staro grlu izvodi.